Như Lotus. 야. Не болды? Біреу қапа қалды. А не іліп отасың? Атам саған бері шықпайсың деп отыр. Маған бербейді бе екен сені? Ошоға да айтына. Ошоға да үйлайсың мен. А мейлі бербесе жоқ мен башқа қыз ала аламын да. Міне ошоға да үйлайтын. пейілдікке маға бір чашка кофе мүмкін бе екен мен қаяқтан білейін сізге мүмкін мүмкін емес пе мен не врач білем нұрбек ол дағы алты айдан кейін бәрі жақсы болады неге алты айдан кейін не болды алты айдан кейін не болады алты айдан кейін жай келеді дағы су болып қалды. Жүрек түсіресің ба шорпаның ішінде топчу жатады ғой топчу ондай көрінетін топшысы топ шу ооба кана эмне мына байке ушу отуз сомдук шопонун ичинде аны эмне пальто жатмак беле Әй, бір-біріңерге қатыр қытпай жөн отырғыла. Аға, бұл қат емес, карта ойнап атабыз. А, кечіріп Ошо Ош Жақсы, жақсы. жақшы. Досында үйлөнбөй жүрөсүң, э? Үйлөнгүм келбейт, атай. Э? Үйлөнсүң, үйлөн да жүргал гана. Жок, сен үйлөнөйүн десем, сен аялың эч ойдон кетпей атат, э? мен аяғыммен қаласың ғой мен аялым емессің да сен де жоқ эми эми үйлөнөйүн деп ойлонуп жатып эле сенин аялыңды ойлоп кетем да үйлөнбөй жүрөм да үчүнчү сен менин аялыма кызыгып атасың жок кызыккан жокмун досм мындай да сенин аялыңды ойлойм дагы ушу жаркындыкындай аял туш келип калса анан деп үйлөнгүм келбей кетет да тамаша ким өзүң келесом десе кана ордуңардан тургулачы мына Мамараймов, сен эмне өзіңді өзүңдү келесоо деп ойлойсуң эми агай сиз жалгыз туруп калдыңыз эми жалгыздатпайын деп туруп койдум да агай айжима ана біле ет алып келгенсің ғой қарашы иттер жей тұрған ет қой бұл бүріп эле жей берчи ошону эмне болуп калгансың нурбек жалаң таксиге акча берчү ооба таксине эле жүрчү элем азырчы эмне болуп азыр ал жаңағы троллейбусқа автобусқа жібересің бересің мұрын дегенше айдина жаным мен сенменен сыймықтанамын да қандай сұлусың қарашы эмне деген сұлулық мұрын деген сені такси эле көрчү да азыр мен элдердин баарына көрсөтөйүн деп атпаймынбы автобустун ичинде білемін қанша эл жүрөт троллейбуста троллейбуста элдер көрсін деп сені сен ошол башың жетпейді нұрбек қолым тұрды кичине кичине келесороқ жаныбар дешеби ооба эмне көрбөй атасыңбы а эмнесе менин коендегим деп атасың тамашалап айтам да сага не ол? қай жүресің дараланып жүрмін мен саған бір оқып берем ме алық османов сүйгім келет жас жандырып жас болып сүйгім келет таш жандырып таш болып Бұл ей врач не деді не деді өткенде білесің поликлиникаға барғанда сен дарыланамын деп едің білең маған ооба не деді врач ошондо сага айтчы ошону бир күндө жүз эле грамм ичсин деди жүз грамм ичип анан элүү грамм анан мындай мындай кылып анан токтотот деген туурабы а сен сен кебетиңди карачы мен жаным алтыным мен ошол врачка эле эмес беш алты врачка барып дарыланып атпаймынбы Жокнет. Я... Эй, мен Сен мен үшін баарына даярсың ғой? Албетте да. Не деген сұрау бұл? Ә? Азыр мен тұрып тұрып. Нан сындырып берші десем, не қыласың? сен айта бер мен сындырып беремін мынаны не болып тұр <laughs> жақсы көресің мен жақсы көремін сені мінекей сен үшін баарына даярмын айдина қой қойшы десемші а қойып қоямын <laughs> нұрбек анда цехта идиштерді жууп қойшы тамашалап қойдым анча деле даяр эмесмин барына <laughs> Эй, не не Я. не не пунктунда. мен саған хабарым бар қандай қалар? бір жақсы бір жаман айтшы Жаманның мұшта берейін бе бер жаманы мен сенен бетім Ажырашам мен <laughs> қой тұрсан? <coughs> сен жақсысынан бастап алдың ғой жаманын айтпайсың жаманын жақсысы ә?